Mientras el concepto de soberanía exista como prerrogativa de las naciones y de los pueblos independientes y como derecho de todos los pueblos, nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mientras el mundo se rifa por esos principios, Bueno, campaña a una honekin memoria ariketa bat egin izan vos, Memoria historikoari aukera bat eman, eta mila bederatzen eta laro gita urtean e, Euskal Herriak otani ez ez e, esan ziola berreskuratu nahi dugu. Data hori berreskuratu nahi dugu, aurten hogeita zortzi urte betetzen dira Euskal Herriak ez ez esan ziola, e, ere ez ez e, esan genion, eta gure, gure helburua da urtetik urtera, egun hau, alegia martxoren amabia urte hurren hau, erreferentzia bat e, bilakatzea, ez bakarrikotanen kontrako erreferentzia bat, baizik eta eh, imperialismoaren kontrako eta batez ere Euskal Herriaren soberaniaren aldeko egun erreferente bat bilakatzea. Herrien algarak batu gaitu oh, erreferendum horretan Euskal Herriak soberaniaren eh, alde bueno, mezu bikoitz bat erarazi eh, zuen. Batetikan erreferendumean soberania ariketa bat e, egin zuen, gaur egun eta historikoki estatuek Euskal ukatu dioten e, eskubida, erabakitzeko eskubida, legia soberano izateko eskubida, hori batetik, eta bestetik ez ez esan zion otani. Estatu batuen imperialismoa irudikatzen duen e, erakunde armatuari, eta imperialismoa soberanismoarekin kontrajarria den enean, horri ez ez esatea, soberania ariketa batera izan zen. Bueno, eta kanpaina honen baitan, otan kontrako eta euskarriaren soberaniaren aldeko kanpaina honen baitan, euskarri mailan e, e, ekintza ezberdinak egin ditugu, elkarretaratzeak edo hemen bezala diez eh, mural bat, eta donostiko kasuan, e, ere, martxoaren hogeita baterako, otan ez, e, eguna edo imperialismoaren kontrako eguna, gure soberaniaren aldeko egun antolatu dugu, borrosoko kortxoenea gaztetxean, eta bueno, egitara guena ez zuela labur, labur kontatuko dizuet, eh, e, asian itzaldi batzuk egongo dira, pixar kontestualizatzeko laro eta seian e, gertatu zena, e, gogoratu behar da donostian, donostiaren emneko iruro eta bostak, ez ez esan otani, eta orain izango dugu, garai horretan, aro garren garen urtean, otan ez kanpainan egon zen pertsona bat, horren mitzaldi bat eh, egongo da, eta horre kontatuko dugu pixat nola izan zen garaio hori, nola izan zen kanpaina, eta hor zegoen mugindu hori guztia, eta bero bestaldetik, beste aditu batek, eh, gaur egun, otan dena eh, deskribatuko du, ez, estatu batuen tresna imperialista gisa, tresna armatu gisa, otanek gaur egungo e, sisteman, nazioarteko sisteman, betetzen duen papera kontatuko dugu eta bukatzeko beti ezala, bueno, ba, festa pixa bat, eta eh, besteak beste, eh bueno, bagunari bukara emateko eh, bat zanzuiztenen kontzertua. Horria donostin, bueno, ba, antolatu eguna. Bueno, ba, guztia ez Gombia gombiatuak, martxoaren hogeita batean kortxoaren egingo egun potaren kontrako festa horretara. Benetan Euskal Herria independiente bat eta soberano bat nahi baldin badugu, otani ez ez eh, esan bar diogulako. Segi, herria batzen, gire beletik aurrera egiten. Da, segi, segi, herria batzen, amen egiten beti bi urten. Da, segi, segi.